Davos hat immer einen besonderen Platz in meinem Leben gehabt. Ich schätze äh, an Davos äh, die ganze äh, Schönheit der Natur, das ist klar. Davos ist ein idealer Ort für eine globale Begegnungsstätte, weil es ist abgelegen. Das hat seine positive Seite, weil es ist wirklich ein Dorf. Es hat aber die notwendige Infrastruktur und es hat auch die Gastfreundschaft von der Bevölkerung. Das sind die wesentlichen Voraussetzungen für den Erfolg. Also das Jahrestreffen hat für die Gemeinde Davos eine überragende Bedeutung. Mit dem Anlass oder dank dem Anlass haben wir eine unglaublich äh, eine große Publizität weltweit erreicht, wo man mit, äh, mit anderen Anlässen keine Chance hätten zu erreichen. Und äh, das ist für den Davos unglaublich wichtig für mich und für Davos also ist auch entscheidend, die Gratis-Reklame weltweit. Das bringt uns so viel. Das Jahrestreffen ist ein ganz wichtiger Moment äh, im Jahr, der eigentlich dazu gehört, wie fast Weihnachten. In Davos haben wir RWF in Davos nach Weihnachten. Was ganz wichtig ist, es ist ja nicht nur Unternehmer, Unternehmer sind nur die Hälfte der Teilnehmer, äh, sind äh, Wissenschaftler, sind Politiker, es sind junge Leute, es sind NGOs, es sind Gewerkschafter. Und das macht gerade äh, das Besondere von Davos aus. Plus le forum a, a, est allé de l'avant, plus il est devenu important, audacieux, surprenant. Ich schätze, dass die Leute ähm, in Davos in eine Atmosphäre hineingekommen werden, äh, wo sie aus sich selber rausgehen, wo sie offener miteinander umgehen, wo der berühmte Geist von Davos wirksam ist. Das heißt, sie sagen Sachen, die sie normalerweise nicht tun würden. Ich glaube daran, dass man auch mit dem Jahrestreffen über Probleme reden kann und Probleme kann versuchen, eine Lösung zu führen, die weltweit eine positive Auswirkung hat. Für alles, Gastronomie und Hotel und so, wäre natürlich schöner, wenn es länger bleiben würde. Und auch wie früher ein bisschen mehr essen und so. Wir sind mit Davos verbunden. Ich würde sagen, ich selber habe in Davos geheiratet. Wir sind also mit Davos verheiratet und so wird das auch in der Zukunft sein.